Oh. Yo mensen, welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we iets doen met raketjes, een soort mini-raketjes en lucifers. En eh, ja, ik ga niet te veel verklappen. Tot zo! Ik heb een malletje gemaakt. Die zou ik later wel even op mijn website zetten om eh, ja, te kopiëren als jullie het ook willen maken. Dat malletje leg je dan op het zilverpapier. En het is al recht, dus dat is lekker fijn. En dan teken je het zo. Uit. En als je dat hebt uitgetekend, dan pak je de schaar. Pas op, want de schaar wordt er wel een beetje bot van. Gelukkig is dit dun Zilverfolie En een knipje. Oh ja, trouwens, je moet hier dun zilverfolie voor gebruiken. Niet van dat dikke, want ehm, ja, dan, dan is die te zwaar en dan stort die heel snel neer. Wel. Wat we nodig hebben is een tentharing en zilverpapier en een lucifer. Van eh, de lucifer halen we het kopje af. Zo. En dat kopje, oh, dat kopje, dat leggen we dan, eh, nee niet dat kopje, laat maar. Eh, de tentharing, die rooi je er dan met zo'n stukje, dit is boven, drie keer in. Dus 1, 2, 3. En dan pak je het dopje. Die doe je er zo in. En dan ga je verder met rollen. En dan rol je hem best strak. Zo strak als het kan, want hoe strakker hoe beter een beetje. Dan pak je een tangetje. En dan ga je zo met een paar keer samen knijpen. En dan doe je hem dubbel. Dan ga je nog een paar keer samen knijpen. En dan doe je hem dubbel. Dan knijp je nog een paar keer samen tot je bij het lucifer-dopje bent. Dat is bij mij even voelen hier. En dit is spelen met vuur, dus let wel een beetje op. Als je het fout doet, kan hij ontploffen. Dat is niet hard of zo hoor. dit was toen ik het probeerde ook bij mij gebeurd, maar doet geen pijn of zo. Nou, dan heb je deze. Nog één keer goed samenknijpen. Dan doe je de tentharing in een uh, staringetje of wat het dan ook is. Pak je deze en dan moet hem ongeveer op dit plekje hier aansteken te plaatsen, op het puntje. Want daar zit het kruis. Eh, kruid, dus... Oh. Zo, het ook. En dan schiet hij. Hier. Soms eh, kunnen ze ook helemaal verschieten, want het straks dat ik meegemaakt gemaakt kwam hier. Maar eh, ja, de vlog is gelukt. Tot de volgende. Damn.